я как Сундра И грибы я под раз Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра И грибы я под раз Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Мари, критика, накормленные веда моя Я, я, ты на сумке ведущий, кидалами любима Так и стоит, а вером ты нами не Храним образа Идите, Сахеб!